Բարև այ ժողովուրդ։ Բարև մենք բոլորին։ Հայ։ Նիկոլի մաման տե տե տե տե տե պի պի պի։ Էս կոֆե է։ հա? Ոչ, սուրճ <laughs> է։ Ուզես աչքերի ցավ։ Այ վաշան։ Այստեղ է։ Եկել են որ մեր տանիքները ապահովել են։ Մեր հայ ժողովուրդը ապահով մնա։ Ոչ մեկ, մեր ժողովրդի, որ ասում է տանիքը դու չասի։ Մենք դրա համար ենք ստեղ։ Աղջան շու։ Կասեմ ես քեզ։ Ասեմ։ Թուրք մարդ, թուրքի դեմ պետք է առնեն նկար։ Եթե սովորություն քեջուկն չառան, մեր սերունդը կվերանա երկրից արդեն։ իսկ նոր փորված խրամատներն են արդեն Հայաստանի սահմանում շատ-շատ տխրեցնող է, երբ որ կանգնած ես ու նայում ես դիմացում քո հողում քո թշնամիներն են ասես։ Ով որ չի ուզենա նկարեմ, տղեկ ջան, կարակ ասեք, էսի մեր մոտ է մնալու, մեր համար կարող է հետո մի հատ փոքր բան տես հավաքեմ, ծաղի տամ։ Դուք հաշվով մեկը խոսակել ասեք, որ կատակիքին ավելի լավ դրեն։ Հիմա ի՞նչ եք անում։ Նախ դրանով էս եք դրան սարքում, որ քիչ է անցին։ Անդրաշնեք ամեն ձեւի։ Անդրաշնեք ամեն ձեւի։ Շատ ձևի չէ։ Միսը սաղոց նոր հրամատն հրամատներն է, չէ՞։ Այո, այո, մեր հրամատները Հայաստանի սահմանն արդեն սահմանն է։ Պատրաստում ենք մեր թազա ջահելների համար, որ որ տիգաստ է։ Դա շատ ափսոս, որ մեր դեմը մեր հողերն ու մեր թշնամիներն են։ Չանենք դա։ Ուրբան կանենք։ նոր նոր տեղավորվում են ու սենց Այս սնունդն է փեճա, որ պիտի տեղադրի բլինդազում Ինչ ես անում, Աթոս ջան։ Բալյանս քնած չես, Բալյան։ Բասին քնի, դու գիշերը ոստես ես կանգնել։ Հա, դիրք սարքում է։ Էս իմ ու համար է հա, սարքում։ Հարցը։ Հա, նկարում ես։ Ոնց ես, ոնց անցավ գիշերը Բալյան։ Շատ ծանրելի։ Ինչի՞։ Որտեվ ոչ մի բան չարինք։ հիմարի պես նստած ենք տակի։ Դժվար է, չէ՞ որ դեմդ քո հողերն ու ճշտամիներդ քո հողերի մեջ են։ Դա հենց էտա ցավը։ Ես մտքովս կանսեմ, որ իցի ողի մեջ դիրք կպա, ողավարը կփորեմ։ Չեր ասի։ Ես մի ճունե ընդհանրապես դիրք փորելու։ Իրանք ունեն պատրաստած դիրքեր։ Մերոնք ապրես։ Ով չի ուզում կարամ չնկարեմ իրան։ Ինչ բարձր ասեք, ինչ է։ Ասեմ, ով չի ուզում կարամ իրան չնկարեմ։ Չէ, խի չէ։ Ես իմ, մեր համար ալ, հա, մեր համար ով։ Հա, մեր համար։ հա, Խի չէ, լավ լավ։ Ինչ ուզում եք կարա խոսակ, ասեք, մենակ քֆուլ մի տվեք։ Քֆուլ չունեմ ծարենա։ Հա։ Ես ընդհանուր ռեպերի մարկալնի։ Եթե ուզենանք կարա առնի։ Խնդիր չունենք։ Մենք նորից ենք կրկնում։ Ասել 4-րդ եթերսա։ Ներքին բաշի բոզուկներին մամայի թոշակ, papi թոշակ գործողներին։ Կանի շուտա, այդ հրաապարակն ազատ եք տուն գնացեք։ Ներում չիլնելու։ Ուրիշ ասելուք ընդամենը չկա։ չկ, Բալյան, դու բանն ես ասելու, Բալյան։ Ես կարամ մի հատ կֆիլ տամ։ Դու Նիկոլի մաման տե տե տե տե տե պի պի պի։ Լավ է։ Գնացի։ Սենց նոր նոր պատրաստում է։ Այն այն դիմացի բլուրը որ կա ոնց ասեմ այս ծառերի ցենքում այնտեղ արդեն մեր թշնամիներն են թուրքերն են այս կամերայով իհարկե չեն երևում բայց աչքով երևում են այն դիմացի բլուրի վրա եթե կուզես կարամ չնկարեմ ցավդ տանեմ եթե չես նեղվում նկարեմ նոր, նոր, նոր, պես։ Ես ոնց որ ինտերնետ եք, հա, կպցրե։ Հա, տղերք, ոնց որ ինտերնետ եք կպցրե։ Հրամատը մերկու բառ ասա, բայց Շանտաժ։ Հա։ Ես գետամ։ Սենց նոր դիքերն են, դե իհարկե նոր են կառուցվում մեկը իր կրակային տեղին համապատասխան մի հատ էլ տենց թաքստոց են սարքը, որ պետիներից թաքտվեն։ Այսքան է, ընթացքում էլի կնկարեն, զբաղված են, նոր են հասել, հիմա ստեղ, զմենափոխ հայվել, շարունակում են, իրոպես են կնկարեն։ Դեռ ինժեներական աշխատանքներ շատ կանելու ես մեր գաբինա միշտ մեր հետ։ Գիշերը ամեն մի շարժը թե կենթանու թե ամեն ինչի մեզ տեղակ է պահում գաբին։ Բոլորը սիրում են գաբին։ Իսկ ուզում են գաբին։ Բրինդաժ հայրը չգիտեմ ոնց է։ ինտերնետ են ճարել, քանի որ կապ չունեն, եկել են դիրքեր, ինտերնետ կա, ընկերների, հարազատների հետ են խոսում։ Ես էլ նախնական տղերքից մեկի անհատական կվարտիրեն է։ Եսի վիպնա։ Մեջը սաունա էլ կա ոնց որ։ Ինչ ես տենում։ Ինչ ես տենում։ Էլի դու։ Պրծում ես։ Տենում ես թորքերը որտեն են։ Որ ես հերատակը մտցնեմ ետե մամասը։ Աբուս։ Թորքերը։ Ու ստեղ որոշ գյուղացիներ իհարկե ցավալիա, բայց թողել գնացել են։ Ա հա մեղվանտանիկներ են դրած, իհարկե բոլորին ասելը ոչ մեկը չկպնեն, չվնասեն, մինչև տերը հետ վերադառնա եւ իր մեղուներին տիրություն անի, խնամի ու շարունակի ապրել։ Ստեղա, ստեղա, ստեղա, ես գիտեմ տեղը։ Հա, հեսա։ Հեսա։ Վեց։ Կարա մի հատ կրակեմ։ Չէ, Թուրքերիկում։ Շուտ արել։ Լավ, բագի։ Ինչպես միշտ Բալյանը, Արմենը ինքը իր պուլիմյոտը ոչ քնումա, ոչ էլ, ոչ էլ պուլիմյոտը մի վարկյան դնում է։ Ու գնում է պուլիմյոտի համար մի հատ տեղ է սարքում։ Սենց։ Գրկած է մանագալի, գրկած է քնում է իր պուլիմյոտը։ հա։ Ամբողջ գիշեր կանգնել է մի հատ դիրքում, մի քիչ ուրիշ տեղ, հիմա եկել է պուլիմյոտի համար, ոչ էլ դիրքը չի սարքում, չի պատրաստվում քննելու։ Քֆուր չտակ։ Մի քիչ հետ գնա, մեկ այլ հետ գնա, հետ գնա, ահա, այսը դու տար։ Այնի կանի դիվարանց։ Դիքերից մի քիչ հեռու մեքենան է, որտեղ որ ունենք մի քանի գիշերային սարքավորումներ որոնց հայրատկեքն ենք հիմնական լիցքավորում ենք, որ գիշերը կարողանան տղաները նայել։ Ես հիմնականում մեքենայի մեջ ենք դիսկավորում ամեն ինչը։ Իրականում շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ չեն խմել ոչ մի ջանք եւ ընկերներով, ընկերների միջոցով իրանց աշխատած գումարների միջոցով ամենքեր փորձել են օգտակար լինեն, գնել են գիշերային հեռադիտակներ, ծեպլավիզորներ ու այսօր տղաները կարողանում են գիշերը սրանով նայել, որը որ ավելի հեշտացնում է ծառայությունը եւ ավելի ապահով են զգում իրենց։ Նկարում եմ տղեկտես։ Արփանը նկարում, վետերանի նկարի։ Էս կոֆե հա։ է։ Ոչ, սուրճ է։ Ուզես արջերից համ։ Այվաշան, այստեղ է։ Օրինակ սուրճ շաճի քնեք։ Անես դնենք ապտել։ Ա ոնց ոնց ուզեք։ Միսակ դնում։ Էսքես դիրխոր։ Դիրխոր չէ, մեռնեմ քեզ։ Նորմալ է, հայրենիքի մար ոնց դիլխոր կլեմ, հայ ժողովրդի, մախբերության, իմ ազգի մար։ Նորմալ է, նորմալ եթե գերենքսն է, գիտենք ինչ արել։ Եկել ենք, որ մեր ընտանիքները ապահովել են։ Մեր հայ ժողովուրդը ապահով մնա։ Ոչ մեկ, մեր ժողովրդի, որ ասում է, տանի թթու չասին։ Մենք դրա համար ենք ստեղ։ Էսում միսինականս կվարտիր են աստեղ։ Իմնա, այն իմնա։ Խոդը որդից է։ Ես այսանից է։ Այնտեղ էլ հենց։ Այ նայեք, կամանձիրը ով է։ Նայեք, գիշեր ցերեկ ոչ քնումա, ոչ ուտումա, ոչ խմումա։ Ինքն 67 տարեկան։ Ինքն 67 տարեկան։ Նվազ, նվազ, նվազ, մյուտված։ Ուտված կամանդիրը։ Ուտված, բայց միշտ արթուն։ Մնաց հատ շարունակությունը հետո ցույց կտամ։ Մանու գմորտեմ քեզ։ Մի հատ կանի կամանձի միսիանական սկվարձիր են նկարեմ նոր։ Այ պողոսյան։ Պողոսյան, սկի իմ տունս ես տակ չի հետ, ոնց է հենց հրջվել։ Հրպուց են էլի։ A tu redi, meni mor gafet se steh shumë. Ëh. Unë të miki që apo u vini. Këtë. Normal. abi normal. Abi normal. Şu bak denemez. չէ, շարժ մոտ չկա, բայց ունասել նավ նորմոտ չկա այսպես, ողագին հարմար։ Ողագին հարմար։ Ես ու փոսնա։ Բանը, դիտակի, համել գրական, դիտակի գրական, միասնական։ Այնտեղ ես մեր ընկերը ես ինչ փոսա փորում։ Հիմա տնամ ես հարազատս ես ինչ փոսա փորում։ Բայց այն անտեր բանի չափերով ես փորում։ Ինչի։ Իստեղ որ ոնց է դիփալում։ Ես մասնես նայեմ։ մինչև առավոտ քորես տեսնես։ Էսի։ Հա։ Շարունակենք, եթե պետք է լինի, հենց հիմա քորենք։ Ախորին ինչ։ Թավորիսի անեմ, աղա մոմենտը արցակում ունեք, ունեն կանաս, այստեղ պարկես ֆիզիոթերապևտ ես, էլի։ Հա։ Ինչու ասես քո գործին, կարող պարկաս քանդես արդեն։ շխուն եմ արել տուն, արա ասում եմ հելեք արեք, ստե ծառայեք, ստե ոչ մի բանը չկա։ Հելեք արեք, սմելը փոխեք։ Մարդիկ որտեղ հանգստանան։ Բախկոտներին դուխ տվեք մի քիչ։ Ասում եմ ախպեր, լի բոլ ամեն ինչ ուտելիքով, ուտելիքով արեք երեք պատմիրոզով ու ծխմա։ Մենակ ուտելը չպետք է հանայ պահեն ամեն ինչը։ Խնամեն։ Պահեն, մեկ ո՞նց են պահել։ այդտեղ որ հավքվել եք այդքանը 3-4000 հոգի, 1000 հոգի զինվոր կա ձեր մեջ։ Որ այսօր ցույց եք անում, ձեր երկիրը ծախում եք, արեք ստե կայնիկ պաշտպանեք։ Քաղաքականությունից մի խոսացեք։ Շատ լավ է, Ժողովուրդ ջան։ Սաղն էլ ասեմ ձեզ, բոլորը մերոնք են։ Բոլորը հայ են, բոլորը հայազգից են։ հայ ենք, միացյալ ենք, Ժողովուրդ ջան, այս խոճապը ոչ միտեղ չի անցնում, մենք մեր անելու ենք։ Նորից մեր հողերը վերցրել ենք։ Պատրաստ եղեք, հավաքվեք, համախմբեք միմյանց հասկացեք, հետ են գալու, այս ինչ որ կորցրել ենք, երկու անգամ ավել վերցել ենք։ Դուխներդ մի գցեք, պանիկայել մի ենթարկեք, ոչ մեկ էլ մի լսացեք, ձեր սեփական բանով ուղեղով մտածեք եկեք։ Մեր զինվորի կողքին կայնենք, մեր պատերազմը հաղթանակով հետ տանենք։ Մենք ամաչում ենք, որ հետ գանք պարտված զինվոր, գալու ենք հաղթանակած, չենք իջնելու մինչև մեր նպատակներին չհասնենք։ Եկեք միացեք մեզ, ժողովուրդ ջան, կոչ եմ անում բոլորիդ միացյալ մաղթում եմ մեր բալիկներին, մեր թորներին, մեր ծորներին, որ անգամ թողել են լավ արևոտ երգիր տնան անպամած չլնի իրանց համար ազատ ու անկախ։ Ապիս։ Մատ հավաքվեք քանի լուսա մատ նկարեմ ձեզ։ Ֆոտո։ Հունա Հունան էդ ինչ ես նայում։ Այդ անդեմ ինային։ Են յաննայում թուրքերը։ դե՞։ Առադի գյադա։ Դե չէ, թուրքերը դից փախել է վրացիկերը, դե։ Ուխել ներքան աշխատում դե այ տղա։ Այ քարը։ Չէ, մակուրալ նիան։ Ընդունյալ նա էլի։ Դաբին ամեն տեղը։ Մինը կարնած բապա, այս է սիրեք։ Ստիվա։ Լսում եմ ձեզ պարոն մանուն։ Եմ դե ես կամանդիրիս հետ եմ կայնը, լայն եմ, տնտղում ենք, Այդ ինչ ես դասավորում ըտե։ Այդ պարքեմ զողը չլիցքում ինչիս։ Ես հա քո կետը։ Այո։ Սա իմ կետը։ Ոնց ես տրամադրված։ Շատ ճիշտ։ Ասես բախի։ Բախի։ Այո, դա բան ենք սարքում էլի դրա համար։ Գնահարություն ենք անում։ Ձեր բլինդաժը ո՞րն էր։ Ձեր բլինդաժը ո՞րտեղ էր։ Էսա վաճո է տեղը։ Այսով է։ Աշոտնա։ Աշոտնա։ Երևի դա ավտես։ Ոնց ես։ Ոչինչ չէ, լավ։ Մրսում ես։ Չէ, հա, նորմալ։ Դա նորմալ է։ Նայում ես ինչ-որ բաները մա տենում ես։ Մեկ-մեկ։ Լավ է։ Արա, այս ձեր նոր կազարմը սարքեցիք, հա, փաստորեն։ Ահա Բալա, ես ինչ եք հազար մի դուրն վեր բերեիք մեզ, ախպերներ։ Պաստորեն այսօր տակ-տակ քնելու եք։ Անպայման արեք հացուտենք։ Հառու։ Դեմսից։ Թե նախ, ես ոչմ խանավատ եք լինում էլի, սարքել եք կազարմին։ Այս ով ապեր։ Ունաննա։ Էսի ապեր ոնց որ մնացել է ստեղ ունանը, մնում է ստեղ էսի։ Ինչ ասում։ Что почитайте, зачем мне писать? Я же Работаю. ես քնում։ Չէ, ստիմուլա վերջերսը։ Էլի դա ես սուսակիկ բծա։ Հա։ Նորմալ էս տակ կլի, չէ, գոնե բաց բանով չբաց դերքով չքնի։ Այսօր ես մի հատ շորշ գիտեմ։ Դե այնտեղ առավոտը նայում եմ դիքնի։ Այն ծառի մոտ եմ սուսու։ Մեծ ծառի մոտ։ հա, Մի մասն դե անում։ Այդ գիշերը տեղ կրակը վառում, հա, մի մասը։ Չոթքի գիշերը տեղ անում է դրա 500 ազիվն է ազի չի 500 պրեմո գծով չի նա հա, ջուրով գծով չի պատալոտը 350-400 մետր հա չէ olsaydık normala düşer mısırlık kökü. <laughs> <laughs> Normal oldu. Adamı verişen ya biraz. Wenn du schlecht bist, war er nichts. Schön, nicht դասերը կան։ հա։ Մի մասը դիտարկում են անում հիմնականում, մյուս մասը զբաղված են աշխատանքներով։ Այս դիրքը նոր է, ոնց ասած։ Չեմ ուզում ասեմ, դժվար է, բայց այստեղից արդեն հսկում են ազերբայջանցիների գրաված հողերը, մեր հողերը, Ղարաբաղը, Արցախը։ մեկը ոչ մի կիսակտով չի ստեղի կանգնած տվել քեզ։ Սիսով, երկու բառով ասա, սրտով տա որ ստեղից հսկում ես Ղարաբաղի հողերը, որոնց ինձ ծերում է։ Մենք էս անելու իրավունք չունենք։ Սա համար մեզի ոչ մի սերում չի ներելու։ Ու խոսելացա որ այս պարտված գլխավոր հրամանատարի հետ երկիրը մի քայլ առաջ չի հետանում։ Միանշանակ։ Միանշանակ հետանում։ Իսկ պատրաստ Պատրաստ ես։ Պարտված կապիտալ։ Մեռնելով առաջ գնալու։ Այո։ Կապիտուլացիայի ենթարկված հրամանատարի երկիրը չի կրազարդան, չէ՞ բանակ կարող դուք օգտվել։ Սուտ արեք, քենո բուն։ Իսկ բլինդաժն հատվերքի նոր սարքած, ամեն երկու իրեք հոգի են կալվում գիշեր են, մնացածը բոլորը հիմնականում դիրքերում են լինում, ճիշտ է հրադադարը ստորագրված է, բայց նենց չի, որ ամեն ինչ խախնդա, ամեն դեպքում պետք է շատ զգոն ու ուշադիր լինել։ լավ եղեք Ձանտեր տաս հել ենք վերև տվել կետ ժարի տանենք անցից հոտը Այդ մեկ խզարելու Վաչո Ես ուր էրեք ոլում վաչո Հաղջուրը Սա մեր տեղն է։ Ինչ էսպես է վաճու այսօր։ Հեռադակով նայում էիր այսօր, ինչ տեսա, երևացին։ Հեռու։ Վերջին։ Հա։ Չխանգարող զուբինները։ Արմենակ մի հանվի նկարում եմ։ Ես պատրաստում ես խնելու, թե գիշերվան ես նախապատրաստում։ Սա Արմենակն է, հա, մեր։ հա։ Հայ։ Երկու բառ չես ուզում ասես։ Ինչ ուզում ես։ Գրաված, ուտի գրաված, հողերից, քարացից։ Երկու բառը քսուր է։ Ինչ ուզում ես ասել։ Նիկոլի ասե։ Ֆան ինչ ուզում ես ասել, կարասնես ասես որ պետք է լի օգտագործվելու չգիտեմ։ Ինչ ուզում ես։ Ես չգիտեմ ասել մինչև ոչ մի կետ չիմանա, հստակ բան չիմանա, ոչ մի կետ չեմ ցույց տալու։ Բայց կարող է ձեր երեխեքն նայեն, էլի։ Հա։ Քֆուր մի տուր, եթե ինչ բան ես ասել ունես կարաս ասես։ Նիկոլի տա տա տա տա տա տա տա տա։ Ինչի համար։ Իբորողը ծախեց, ինքն է։ Չկամ ինքն է։ Որ կապիտուլացրեց մեզ, մեզ դարձրեց չումը, քարջ։ Այդ էլ է։ Բասմը մարդը չգնացի կարող։ Այդ ասողը տա տա տա տա տա պի պի պի դու պատրաստ ես ամեն արյան գնով նույնս քո հողերը հետ միանշանակ քո կյանքի գնով հենց հիմա ազգի գնով այսինքն այս վիճակում այսինքն սկիզբը հակնված վիճակում ապրեք արմեն ջան ես էլ իմ արմենի տիկն եմ ես արմենի պոլիպեդնա Ես եմ պոլիպեդնա Այս էլ Արմենի մունջասենյակն է, հա։ ճիշտ է ոտերը չի կարում պարզի, մի քիչ բոյով է, հա։ մեզ որոշել ենք նրան խզար են բերել, ոտերը խզար ենք, որ կարենա պարզի ու լավ քնի։ Հենց որ լապակտեն առանցի հա, գործի, որ ոտը հետ կարնաս պարզես։ Ես էլ մեր Հայկուն, հա։ Ցերեկը երկու ժամ քնում եմ, մի հատ կանսերով այդում սաղ գիշես թե կայնած ասեմ իմանաք, ոչ քնում եմ, մենակ սարից վրա մուննաթ է գալի։ Ոչ բան, որ շատ սուր տալում կքանից տալում, ամբողջ կյանքում այդքան կքանից չեր արել երևի։ Ոնց ես Հայկու ջան, լավ ես։ Ազատ ես, կարաս այդպես մի քիչ հանգստանալ, որ գիշերը կքանից տանես թե ջրով տնով տեղով տեղով հայկոնց տեղա գնացի ամբուրես ազար մեն մատություն արին թե չէ խորոված են անում դաժե պահո ասակ հավսար իա մարդ ես ինչ գործի ես հա տրաֆիկի հավը հավը քեզ ո՞ր ձմախստի ես օպերատորն է բռնել, որ ունիվերսալ է, համ օպերատոր է, համ որսորդ է, համ ռազմավետչիկա։ Թուրքլնի ձեռը Դու ով ես։ Ես ես եմ։ <laughs> Յուրոն է, յուրոն, որ մարդ չլնի մեկ այնքը խոսում է գիշերը։ <laughs> Իրա համար բզբզում դնդնում։ Նա ով կարա լույս գցի ստե դե, բաբշե միշտ էս ապտա ասա կազարմեն մենք լուսավոր ենք մեր անունես բայց լավ կլինի մոտ դունես վիդո վիդո վիդո են բաուրա մեր բավիրան արմենի չասեն մանու ցանկացած բանի ժամանակ օրինակ համ մեր ժամանակ բարի բորելը մեր գիշերը ինձ ասներ, ասներ, ուտ ներեք ու մեկ ռով, տոմբոչ, կապոշատ են, տոմբոչ։ Այս ամեկ ազարմում երկու հոգի կարում այրարկող քնի, երկու հոգի նստում ամ մնացածը դիրքերում են։ Թո ամբոչ բանը լինյան դղրդա։ Ինտերիանում որ գիշերմար տղերք չկնե։ Էդի ճիշտ է։ Ես հավ էր, եկել էր, մեկը բր հակառակ կողմից տղեկը որոշեցին խորոված անել հակառակորդ ճշնամական հաղը քանի ես խորոված գրեի Մարկոսն է մեր Մարկոսն է որ թողես առավոտվա ժամուտից քնի ամսի 22-ի խոսքի օրինակ մինչև ամսի 24-ի ժամը 8-ը կքնի բայց պարտաճանաչ բայց միևնույն ժամանակ իշ գործ անում ու դիրքին չի քնում ախ սա գործերը հասնում ամենակարևորը որ դիրքին չի քնում հա ի տարբերություն ոմանց։ Պարտա պարտա ճանաչում։ Նկարել ես։ Ռեմբոյին նկարել ես։ Հա ոչ է, Ռեմբոյը ոչ կարամ չի նկարել։ Երկեր երկեր քնել եմ, եկե չի։ Ասա, պրամո ասա։ Էն չի։ Էն չի։ Բախեք նայումից ես չեմ հասկանում մապեր։ Այդի բոյ որ հերրիս տենն է։ Ես Եթե եթե հայկի կողը լնես դիրքում, ուզում ես քնես էլ հարամ կանի չի թողի։ Իրոպե մեկ եթե գա։ Մանուկ կքանից կանի, ոտերը դմդմցնի, մանուկ, հա։ Նայից է սավիզերով։ Ես էլ քեզ միշտ բանը ձեր Քեմ չեմ։ Տվել ես, ոչ ես այս ամենաշատը հայկունա։ Լավ, տղեկ ջա, ձեր հետ կայֆա, բայց այդ ամեն մյուս տղեկին եմ ապտենամ քանի մութը չի ինգե, հա։ Հեսա հետ եմ գալի։ Դիր, ոչինչ։ Ոնց ուզես, ես եմ այդ page-ն, հա։ Սենց, բայց այսօր ափսոս լույս չկա, բայց լավ ֆիլմեր բանում են լույսից բերել։ Այսինքն, չգիտեմ, մեր մա թե չէ ցեխով սվաղեն է։ Ա հա։ կն դրե, սենխորսով ավել ես, արգին եմ պեջի տրու բար։ Հոպի տասնից գերծվի, ասի իրապրծան, ասի պայտր ասի, մացար եդ ինձ մեզ է, բաք է, ասի ովես։ Որ ծուխ չմնի կարան են գոնել մի ժամ հանգստանալուց հանգստանալ։ Ես է պահեմ դուք ասես, հա, ես է Մարկոսը խողոված ամտրել ջանում ապրի Մարկոս, Մարկոս, բայց ավեքը ցած չգիտեր, ցած է։ Ցածել է սա։ Բայց բայց հավը մանուկն է բռնեբերը, ես զարմացած եմ ինձ դերից ծավալել, ծավալել։ Թուրքական հա։ Թուրքերեն էլ խոսում, ասում է դու դու դու ջան, գնացի դերա։ Այդ համայգևան գամ։ ահեստն է, սնունդն է, հա։ բարգև կոնսերվաներ են, հանապուր, նակ էլ ինչ կա, սերված, կոֆե, հարբետ բաղացած մտեք, Էս ում խնձորնա մնաց ես թե։ Մարկոս խնձորդ կերա։ Ստեղ արդեն զարգացրել են դուր կա։ Էս ում կվարտիրենա։ Արտուրին նա։ Արտուրին նա։ Ես արդեն զարգացել է դուրա դրել։ այն եմ էլ հրամանատարն է, հենա, իրա տեղակալի հետ, շատ լավ տղա է ռիսկովա դուխովա դուխով ռիսկովա բայց քարանն են երկու գնացել են զուքարան Ինչ ու ճարում է Կամազիր քեզ չեմ ասեղ մտի խրամատ։ ոնց էլ տնեք, ոչ ինչ-որ ծրտոտ այլ, բաց թո դուս լնի, է դե զանավես կիքը որդից եք ճար է։ Ստեր էր ամբերես։ Հապեցրա, հապեցրա, համուշտ։ çocuğum bunun önünde değil. Renkom değil. Mert turlatma. Turlat topatıyor, mısın şimdi? Ya toparlayın. Ben içeri abi. Çarlık sandın öyle. Çarlık sen hafta inleşin abi. Aha. Mısır Aliyev Kuller Devlet. Yukarı mı? Yukarı. Escobar Resnate. Ինչ ասենք, ասենք լավ բան ասենք, եթե եթե Ինչ ուզում եք ասեք։ Իրավունքը ձերն է, ազատ խոսքի իրավունքը տրված է։ Էդի ուրա է տալու, ասա։ Ուր ուզենք կարա այդ թա, չուզենք չի այդ։ Ինչ ուզում եք ասեք։ Մի ասեմ։ Տեքստիեն կոմետի։ Շարի ասեմ, ինչի՞ ասեմ։ Գալիս եմ հեսա սաղիկի։ Բախա։ Բախա ծա։ Բարև այ ժողովուրդ բարև մեկ բոլորին։ Կոչ եմ անում բոլորդ միանալ, այսպես երեխեքի այրան ներդրած հողերը հետ բոլորին։ Համաձայն եք այդ կոչը։ Գիտեք չէ որ դա մեռները գնով ա, ես թվում գիտեք։ Ինչ գնով ա, Ողը գոլումն գնում է դիմեցողը։ Համաձայն եք մինչև վերջ կրվել։ Փահասնեն։ Պատրաստ ենք մինչև։ Փահասնեն կամավորները գնացին, փախան, սա։ Ո՞վ էր ասում։ Գտես ուրեր կա։ 60 կամավորները կանգնած են։ 60 տարեկանից թոքեր չկա կամավորական։ Սա աղել տվեք, սա միշտ է կայնել, քննարկել, սա չէ կայնել։ 64 տարեկան մարդ սա չէ կայնել, բա ոնց։ 92 թվի վիրավորված տղեկից եմ նորից եկել եմ պայքարում եմ։ Ոչ մի խնդիր չունեմ, բայց պայքարում եմ մեր երեխեքի այրանում եմ։ Մեր Հայաստան։ Հիմա որ մենք կրակոցում չես փախնելու, ոչ որ թոփավորտով։ Ես հա դեպի Ալևյան փախնելու եմ։ Ապիս, համաձայն։ Ասել եմ ու իրան չգիտեմ ինչ անեմ։ Կամ աղջկան։ Չեք վախում։ Ոչ մի բան։ Չենք վախում, ոչ պատրաստ եք ամեն ինչին։ 100%։ հա, Ապի։ Պատրաստ չլինի չենք։ Մեթամենն ուստա վերքին է տենամ գամ։ Արա սիրա սանդարները ովա բերե։ Առաջի պարտի այդ տղեկ։ Ես Անձրևին ես եմ մտածում։ Չուս ոնց։ Ես ոնց երև մա գիշերը գալում ձեր մոտից փետ տանը, ոնց նայում լավ զագատով կայ կարե։ Են Այդ փետերը որ ուղարկվես է, կայլստում եք, վրաս դատրկում եք ձեր մոտ, հա՞ մենակ։ Всё, լավ, դե կարևոր տեղերն իմացա։ Ինչ եղավ քեզ։ Ես դեռ կազարում է պատրաստ, չի հələ։ Չեք քնում ստե հələ։ Կսմետ բանի։ Երիշ Ներես ոնց ենք ապրում, այսպես էլ ապրում ենք, լավ էլ ապրում ենք։ Ոնց է, նեղվում եք։ Չէ, որ նեղվում տոհիկը մտածում եք, նեղվելու բան չունենք, ցավը տանի։ Նաբարոտ մենք ուրախ ենք, որ եկել են գոնը մի բանով օգտակար ենք։ Ապրեք։ Ուտել ապրեք, ուտել ապրեք։ Ես What is this? Ne Nein, Ne ist nicht eine ne Eine Karte Ne sich gar nicht, bitte. Die, die kann ich nicht mehr gut. Die schöne Wohnpflanze. Mangista. Genau, müsste ich mit dem umgehen. Pilot muss. Ein şey. Pilot muss ich? Pilot kann motor. Լավ է սանտան։ Շնորհակալություն։ Դուք տերնա լրի դուխով որից հայտնեց։ Ուժը դուխի չի մտել սանտան կարտի։ Կարտի մեզ չեմ մտել կարտի։ Վերջին հոտ պատմական վերջին։ Քանի օր էստե պատրաստվում։ Իսկ հա որ ախարջում։ Իսկ հա որ պատրաստում։ Ցանկությամբ ցանկությունը միշտ կա ցանկությունով ես եկել։ Ինչի՞ ես եկել։ Ինչ ես պատրաստ։ Նույնս ասես։ Ինչից ես նեղված։ Նեղված չես։ Չէ, նեղված չեմ։ Ո՞վ տալիս նեղված։ Էդի հա, էդի նեղ, էդի նեղված է, էդի քստեգյան է ո՞նց հողոտված է, բայց չգիտեք, էդի երեշելու չասեք իմ մահարոջի։ Էդի որոշում են, դու որոշումներ որոշում։ Այդ զավոշման շնորհիվ մենք այսօր ինչ պահանջում ենք, ես եմ ապրեք, ապրեք, սա արդեն ապրեք, հոճուկ է։ Գիտեք, մի մարդու պես ենք ստե ամեն դեպքում։ Իտամ մեր ընկերոջն էլ տենան վերջը կամ մեզ մեր Ես մեր Սուրբ Հովանեսն է, հա։ Մեր վերջի կետն է, հա։ Այգևանն է։ Այգևան։ Հա։ Հմ։ Կներեք, էլի դες մի անգամ չեմ կարող սավետանները հիշեմ։ Հա, դες ոչ, ինչ։ Շուշուտ եթում գալիս եմ, հա։ Ճիշտ է հանա, ճիշտ է։ Հունան, հա, հունան։ Այվազ։ Գագո։ Գագո Հովանեսին հա։ դեմքով սաղիդ գիտեմ, հա, որտե դեմ դե- չեմ մոռանա, այդպես։ Հա, դե հա վերջիկը տվել եք, անդրել եք Տարզան, դու խտվել եք։ Ես Всё, Տարզանի մոտ ենք եթում։ Անունը որոշված է այսօրվանից։ Ստեղից Տարզանն է։ Ոչինչ։ Սենց էլի փակրտում են տղերքը, որ կարանան գոնե կգան։ Նշանակումը չունեք։ Աշկերն հետ լեն եք բացում, այսօր մի քիչ ավելի։ Նշանակումը չունեք։ Աշկերն հետ լեն եք բացում, այսօր մի քիչ ավելի լավ եք նայում։ Ականջներդ է սրում ես։ Չեք խոսում։ Բան ամեն օր էլ նույնն է։ Ականջներդ չեք խոսում, ականջներդ ձերնի ուղությամբ աշկեր պետք է։ Բաբշի չեք դրել։ <laughs> Գիտեմ, ցավը տան, գիտեմ, ես էլ ձեր հետ չեմ եղել։ Ականջներդ սուտ եք բան, վсё։ Himaye National Pilot Republic से हाँ किन्ने किशोर किशोर है मौसमी कल नहीं աշխատանքներին անում դրամա ժամանակ չի եղել անցնում սրան ավելի առաջնային է դիրքային աշխատանքները քան թե աղբը այս բանը բայց իհարկե դա այլ անպայման Աղիրյանն ու Պողոսյանը հրանոտ այստեղ են։ Նա դուս կգաք հերախոսում դուս ինչ որ բան են ուզում ցույց տան։ Հա։ Ինչ է։ Շպիոնաժ։ Իմաստը։ Ձեր համար եմ անում։ Աղիրյան ջան, ո՞նց ես։ Սաղ տարեկին անցել էի նկարելով, ձեզ չէի նկարել ասում եմ մեր համար եմ նկարում բայց ամեն դեպքում կարող ամենտեղ օգտագործենք որ պետք է գծված սահմաններն պահում Հայաստանի արմի քիչ էսկուն էլի մնացած 29 եկեք քիչ էսկուն էլսով աստվածը դետալից ազատ նատնորից կասես ցավ չէ չէ հա լավ Եթե խմբագրեն կասեն Ես մեր Բավիրյանն է, մեր հրամանատարն է, հա, Ինձ չեմ տվել Արտուրին։ Սերժանտ Մունատին։ Սերժանտ Մունատ, Սերժանտ Մունատը նկարել եմ։ Հա։ Հենա։ Մունաթա գալի, կանգնած է էլի։ Արտուրը մեր Արտուրն է էլի, գիշեր ցերեկ պատրաստ ամեն ինչի։ Մեր մեր հրամանատարն է, հա հիշեցրեք Տաջաստանից։ Պողոսյան Արայիկն է, ծաղից վրա փնփնթալով մանա գալի, իհարկե ճիշտ է, որտեղ սխալներ լիքում ունենք։ Շնորհակալ ենք քեզ։ Բայց նա որ սահմանափակում ենք ընդհանրալով։ Է, բայց լսում ենք էլի իր չեն, հենց ռազմական ժամանակին օրենքներով օգնական Բաղիրյան Արմենը։ Նական չտան։ Շատ լավ մարդ, երկուսն են շատ լավ տղա։ Դրամատից հասկացող ամեն հարցերում օգնող, գիշեր ցերեկ չքնող, ոնց ասեմ։ Այդքան ամենակարևոր բանը ու կարևորը ասեմ որ մեծ պատիվ է իմ համար բոլորի հետ ծառայություն իրականացնելը ես տոկովա ֆալում ֆալցր բալյանի վրա ասե բալյանն է մեծ պատիվ է արմենի հրամանատարության տակ կռվելը բարոյի եւ արայիկի այո այո իհարկե եւ այս բոլոր տղեկի հետ լիքը բաներ չենք հասկանում խրամատից ի շնորհիվ Բաղիրյան Արմենի Պողոսյան Արայիկի սովորում ենք իհարկե լավ կներ ու մի քիչ լսելու ունակությունները բոլորս շատ ունենանք սիրտս լծվա ապրեք ես էլ չգիտեմ ինձ ինչ-որ մեծ ածական անուն են դրել չեմ էլի մանում ինչ են դրել ինչ-որ մեկ ինչ հասիր եկար ասից ինչ հասիր հել քնից չեմ հիշում ես հա դու եք քնած ուրեմն ես էլ եք քնած բայրակտար ինչ ասիր բայց չհասկացա ինչ ասիր ռազմեք քեզ անում մնացել ես թուրքի ավես բերելու վայրը թարգես։ Վայրը ոնց արել։ Ռազմավոր։ Դելավ, այսօր ոնց արել գիշերը։ Այսօր ես քնում եմ, չէ՞ գիշերը։ Այսքան նկարել եմ ձեզ։ Հենց Բանքնս չեմ նկարել։ Այսօր դու քնում ես Արթուրը հա։ կամին Արթուրը կամինա սարքե քնում է։ Հա։ Այկոն դուխով տղայա քնում է։ Ես թամբալ եմ քնում։ Մնացին հրամանատարները։ Մնացին ոդկի հնագներով։ <laughs> Մնացին բիձեկով։ Բիձեկով <laughs> մնացին։ Անենց որ։ Չնայած պայմանների ստեղ բոլոր տղաները մեկա պատրաստ են ինչքան որ նշված է իրանց ինչքան որ կպահանջվի մնալ կանգնել կնի դրուս, ներ, սոված, ծարավ ընդհանրապես կապ չունի։ Բոլորը մի մարդու պես պատրաստ են պատր, պատր, պատր, պատր, պատր, պատր, պատր, պատր, լացկաններին ուղարկում ենք հակառակ ուղղության, ստեղից ոչ մեկ լացելու, լացելով, հիվանդանալով տուն չի գալի։ Դա մեր հրամանատարության կողմից դրված պարտադիր նշանա, պարտադիր բանա ոչ մեկ լաց կամ հիվանդ հիվանդանալու իրավունք չունեն։ Հիվանդանում են տեղում մնում են ստեղ մինչև բուժվեն։ Եթե չէ, թող ուրիշ բաներ մտածեն, հետ գնացող չկա, ինչքան որ մեզ համար նախատեսված է, այդքան մնալու ենք, ըլնի ցուրտ, սոված, տակ, կապ չունի ոչ մի բանը։ Այո, եւ ընդհանրապես պետք է այդպես դինել ամենտեղ։ Սյունի պահելը, սյունի պահելը մեր խնդիր չի։ Մեզի պետք է այն հողերը հետ բերելը, թե չէ սյունի պահելն ինչ։ Էդի խնդիր ասեմ բայ։ Հողերը հետ բերել։ Այն որ ծախեց կողեց էլի մի տեղը։ Դավաճան շուն։ Կասեմ ես քեզ մենք մարտավոր ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Լիսանցի հողի համար բոլորը կանգուն։ Ավելի դարձի։ Ոնց մեզի տվել են մեր ծնողները, մեր papերը, այս հողերը պետք է չպարտվի։ Մենք պիտի հաղթենք։ Բա ինչ կասես այսօրվա վիճակի համար, որ Ղարաբաղի մի մասը, Արցախի մի մասը հանձնվեց թշնամին։ Դա պարտվել չի, պարտվել դա դա մնացել է, բայց դեռ պայքարելու դրա համար։ Մենք պայքարենք հաստատ Ինչ խորհուրդ կտաս համդությանը մեր։ Ես խորհուրդ կտամ, որ համդությանը համդությանը ստեղծել ամեն ինչ հնարավորություն տա ժողովրդին, որ սերունդ աջունեն, մենք կարնակ օրինակ տեխնիկան զենքեր ունենա, որ պայքարեն, մեր հողերը նախորոշեն։ Մատնես։ Ապեր, մենք կանգում կայնած ենք, այս սարի նման դե Երևան մտածում։ Դե հենց կոֆե հոտ առատը գա։ Երեկվան դե իմացար ու չերա։ Որը ասից դուշ մնա։ Հա։ Ինչ է անում որ եկած գնայից գնա։ Վրասի շարժ կա։ Հա։ Ժամը 4-ը մոտ ավելի շարժ շապացա։ Հա։ Բայց շատացել է, լավ դատան ասենք դեպքացել, բայց դա որից ներքևի հատվածը։ Սկողությունները դա նորմալ, բոլորը մի մարդ։ Կազմակերպ չդա ձևով։ Անենց կազմակերպեցին, որ ոչ մի անգամ դուք չտանա ու թերիկներ մեծ է։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Նորից իրաց ասում սասել Ինչ ես մտածում։ Իրանք թուրքավարի են, չէ՞ միշտ իրանց պահելու։ Թուրքը մարդ շնանուն է մարդ։ Թուրքավարի։ Պետք է սերունդ է սերունդ հասկանանք ու ուժեղանանք։ Թուրքը մարդ, թուրքի դեմ դե առնեն նկար։ Եթե սովորության փոքրին չառան, մեր սերունդը կվերանա երկու ծառքով։ Մենք կամավորական ճոկած ենք, մեր մարդն ճիշտ է, ես հողերը պաշտպանում։ Մենք հարդ կամքով ենք եկել, մեր կամքով։ Մեզ ոչ մեկ չեն հրարել, ասեն արեքստե կռվելու։ Մենք մեր կամքով ենք եկել։ Կմեռնենք, հանուն ես հողը վրա մեռնենք։ Ապես լուրերով ես էլ եմ, էլի, տենց տեսնում եք, ասում կամավորները գնացածները փախել են սա դրամար, տենց էլ։ Ապեր, ծավը տանեմ, այսօրվա դրության ասեմ ես, մենք որ եկել ենք նարիսկ, այսօր էս 7-րդ տորն արդեն այսօր դզվում է, մենք կանգուն ենք ստե, ամեն մարդ չի կարա այս գործը անել։ Մենք կարող ենք 50 տարեկան, 60 տարեկան, 70 տարեկան մարդ ենք ստե։ Մենք կռվող տղեկ ենք, 90-ական թվականներին կռվել։ Ապեր, պատրաստ ես մեռնելու համումիցից հողի։ Գոֆրանից մեռնեմ, հանուն եմ ես էս միտիս հողի համար զոհն եմ, բայց իմ հայրենիքը կյանքում չանցնեմ։ Ապրես, բոլորիս, բոլորիս էլ տենց են հետացնում։ Ես այսօր ադրության նավը կայնած եմ ստեղ, ինչի համար եմ կայնած։ Որ շնամի ինչ հասնի սա։ Նավի դաշտը բաց է, բայց իրանք իրաց թուքությունն անում ճիշտ է կայնած է, պատերազմը չկա, խախանդ է, բայց իրանք թշնամություն անում։ Պարտավոր են բոլորը միասին կամավորական ջոկատներ ստեղծեր, գար, դիրքերը դիրքավորվեր, իրանք պաշտպաներ։ Մեր բանակը քիչ է մնացել։ Զինվորների վիճակներ սաղս գիտեն դիմսովադրության իրադարձներին, դրանց դեմ պիտի առնենք մեր հանդեպ կաններ, դարներս օգնենք։